Приїхав, ви- Привет. приїхав, Завтра не попустя. приїхав веселий, правда. Ему так, а то, ну, Каже- буквально полчаса, а там его Каже, пускают. каже од радості, приїхав, ну, трошки этот, ну, Що настроєння. Ну, это лето. Ти що, Та ну, зап- Я то не наливав, ну запах є такий. Який запах? Запах это Чи то кефір. Драники їв. А, драники їв, понятно. Ну, коротше, приїхав Санька, він завтра вже буде наверное, з утра без настроєння. Так, друзі, всім привіт. З чого почати? З чого почати? Санька! Санька приїхав! Не треба тут! Санька приїхав, е, каже, давай робити, на роботу приїхав. Я йому казав, що ще рано, ще не готов, туди-сюди. Ну він настояв і вирішив приїхати. Це він переодівся в робочку. Гляньте, які в нього ботинки. Коци. Коци, кожані, коричневі, штани, гляньте, кожа рожа, всі діла. Курточка стара. Так що хто там писав за Саньку все время спрашував, явився. Саня. Зелених нема штанів. Зелених нема. Це так, ото. На виход. Саня, сюди передком під'їжджай. Ми його тільки-тільки ось... Е, Подволодили. <laughs> Як я любиш казати, я не Тільки-тільки його встрікали, забрали, друзі. Я люблю казати, одволодили. Ні, не одволодили, причому. Де він був, немає роботи, да, Сань? Нема ніде нічого. Нема ніде нічого, каже. А ну, Санька, получається це в своїх лотках. Це ж Саня лоточки заливав. Пиво! Диви, які на лоточки. О, вмієш, не ну, розучився, так? Завтра плітку положу, взагалі буде класно. Він каже, давай плітку ложи, давай те, давай все, що ти будеш ждати. І коротше е, приїхав. Що в нього на лічному фронті? Сань, що в тебе на лічному фронті? Все отлично. На лічному фронті все отлично. Э, не жалуйте. Не жалуйте. Коротше, з роботи там не фартануло, щось не це. Продвігай, пожалуйста, тачку. На роботі не фартануло, коротше. А що не фартануло, він робив в супермаркеті. Його і підписчики приїжджали в супермаркет, поставщики узнавали там в магазині. Сань, чого ти там не остався? Що там вийшло? Бо тут вже писали, ти я бачили в супермаркету, а потім не бачили. Ну А, так ти нам друге казав. Хозяйка молода получилась. А, там, так? Да? Mm. Потім він робив на мебільній фабриці, дивани розносив. Все, да, Сань? Все, да. Так от, слухайте. Е, Робив він потім на мебельки. На мебельки теж щось не зрослось. Ну, як він розказує, його слов. І він, коротше, плюнув на все і сам сьогодні утром виїхав з Першотрав'янська. І позвонив мені, і так соєдинились. Він з Першотрав'янська на Лозову, да? Да, з Лозов... Ні, на Павлоград. На Павлоград, з Павлограда на Лозову, з Лозової в Мерефу, і в Мерефі я його зустрів, забрав. І коротше. Коротше, весь день пройшов так ото. В дороги. З дороги, весь дороги, весь движення. Весь движение, короче, приїхав Сашко. Хто там за нього спрашивав, явився Саня. Я думав, він явиться. Ну, взагалі ми йому казали, ну приїдеш в апрелі, там, в маї. Ну він, як завжди. Ну, я, як завжди, в тому году. 2 марта ти. В тому году ти 2 марта. 1 марта. 1? Да, 1 марта я приїхав. Зараз трошки день рождения якраз. Трошки раніше. А сьогодні якби трохи раніше, тому що якби ну. Плюсики пошли. Плюсики вже ж. І в тебе день рождення, і в мене день рождення, якби совмісно треба це все і справити. Коротше, поприїжджав на день. Поприїжджав на день рождення. І також ждемо сьогодні опорос. Якраз Сашко буде дежурити, Сань. <laughs> ти тут там. Ні, он анфиса должна Що, а при чому Анфіса? Ти показуєш, там. Не, так анфиса, правильно. Ты кажешь, Сашка будет дежурить он. Не, дежурить ей. Саму свою. Я казав, давай вікно поставимо там. он. Ось. С кабинета? Да. Щоб дивитися. Сашко, да, Сашко предлагав вікно зробити з кабінету, щоб прям сидіти там і дивитися. Ну, ну. щоб не виходить. Показали ми Сашку, це ж він був, як ще була тільки залівка. Така залівка перегородки. Ти був на перегородках? На оцих на маленьких, так? Да? А хто їх прикручував? Ти? А, на маленьких ти був. собі. На маленьких ти був, ти на оцих. Ужин був у мене взагалі в місті з обідом. А на маленьких ти був на оцих, правильно? Та я А на оцих ти не був уже, на всіх. Це дядь Саня, сварщик мені допомагав. І воду ставив. На гітару там на гітарі. Сидів здівався. Ти здів такий Так він сам любив співати. Який, який любив, ти його заставляв співати. Та не заставляю. Бринька, бринька, щось там розказує, ти йому, ти йому кажеш, Саня, дядь Саня, давай. Він гітару привозив і грав, Саня. Йому нравилось пісні співати. Як це він привозив? Він на роботу приїхав з гітарою грати. Так, з гітарою ти. Скажи, з гітари приїжджав. Дві гітари. Не багажнику. Я тобі кажу багажнику. Він зараз на Київ. А ти його вилучив, тоді сунеш коросями. Коротше, друзі, що, отака голова. Сашко приїхав. Оце і. Оце така в нього голова. Да. Нічого, завтра попусти. Приїдь. Тебе не сюди нас А завтра з утра ждемо Андрюху. Ой, не з утра, а під обід Андрюха явиться. А Саня це конкурент Андрія Різника. І Андрюха це знає. Так що Андрій. Що таке? Чого? А що таке? Бритва! Саня купе ножик у нас. І буде все так само повторяти. Да? Він приїде чи мене захіряче замість порася. Так ти ж тоді мив лучше нього, помниш, лучше Андрія. Не мив я лучше нього, не треба на. І люди писали, о, Саньки, будущий. Будущий свинарник. Короче, друзі, я явився, Сашко, бо опять же щось. Будемо, що ми плануємо, Сань? Перше плітку, так? Да? Плітку кинемо вже сюди і сюди. Перше плітку кинуть, він каже, так взяти і кинув. Отак. Потім клітки положимо плітку. Ну а потім будемо дивитися. А може Там... давай клітки спочатку положимо, потім сюди вже. Ну і Или так, ілі так. А потім зернохранилище якесь будемо робити. Ну, потихоньку, по мірі можливості, тому що він приїхав рано, я ще не закупився, матеріали не наготовив. То Я на його фінанси не... Добре. А? <laughs> Що ти Що ти городиш? Коротше, десь протинявся, я я виївся, все. Та де протинявся, прожив сімейну життя. У мене сім'я. Діти. Все, Сашко серйозний став. Діти, ребё... Е, два ребенка. Вся Україна. Вся Україна. Коротше, добрався Сашко. Всім, друзі, привіт. Це таке маленьке ознакомительне відео. Скільки там вік? Минут скільки? Маленькі ознакоміті <laughs> на відео. Чого ти? Що далі робити? Що далі? Маленьке ознакомительне відео. І коротше, зараз вам змонтирую, викину. Ну а ми будемо далі готувати е, сані жилье. Читайте, що ти не показуєш. Кажу, ти Топчану ти больниці чи що? Чого? Кажу, якої больниці? Кажу, я в бак. Так ми ж кровать потім ти поставили. Потім, коли вже після відео. А тапчан той зайнятий, він під м'ясо. Так правильно я його виніс. А це як в больниці я вже спав. Як ти мене приймав кінчається, ну. Хірург Не знаю. який чи що? Тістюха казав хороший. Який хірург? Ну, А Україна. Причому, ну вони ж не поняли. Як не поняли? Временно було. Не треба мені твоє времени. Коротше, будемо это, заселяти Санька, поки готовить те все. Покидаємо зараз ці переноски. <laughs> Іменно де покидаємо, ти ж скажи. ну. Покидаємо переноски. Ну і що? І В будемо. сусідньому сараї, ну. Та як вам все, що попало? Ну ти ж люб. В сараї, де поросята були, і як вивів оттуда, щоб Саньку поселити, може там лі. Коротше, будемо розміщати Олександра, так сказати, з розпостертими руками. Ну тут. Ні, ну при чому тут? Показуєш, Ні. вже, якби. Так що, друзі, маленьке ознакомительне відео, він же не дає нічого сказати. Завтра вийдемо в ефір. Всім пока. До свидання.